Thank you. come vi siete risollevati dalla povertà causata dalla guerra. Dopo la guerra qualcuno andava a raccogliere le schegge delle bombe per guadagnarsi da vivere, per rivenderne poi il ferro. Pagavano 50 lire il ferro e 500 l'ottone, erano soldi allora. Quando si andava a schegge si trovavano anche delle bombe inesplose ed era pericoloso. Mi ricordo tre giovani di Pianoro che che hanno urtato la testata di una bomba e sono saltati in aria tutti e tre. Era pericoloso anche arare. Mio padre faceva il contadino e c'è stato un periodo in cui non si poteva lavorare il terreno. E poi veniva fatta l'orditura col cotone bianco. Mm -hmm che mia mamma adesso lo andavano a fare dei contadini che c'erano poi le misure. Con eh, cotone. Con cotone, cotone uh mhm. -huh. bianco. E poi andava messo su ai rotoli, eh, c'erano dei trucchi così nel telaio, eh, insomma, andava cotto lì. E poi loro eh, la ordivano con eh, eh la canapa che filavano. Ah, quindi era cotone e canapa? Cotone e canapa, che d'inverno la filavano e poi lo facevano imbiancare con la cenere, poi andava steso e poi dopo si lavava bene sto filo e poi dopo si faceva. E noi che eravamo bambini, quando la mamma andava, andava a, a ordire la, la, tela, noi eravamo là a fare le scuole eh. che mi tagliava tutto il dito qua, mi tagliava a giocare, noi a giocare sei mai andare perché ho la tela, ho una cosa, le mucche, eh, le lotte che abbiamo fatto, che noi, io avevo 17 anni, ci passavano, abbiamo fatto degli scioperi di 40 giorni, la celere passava sulle biciclette che ci rovinava tutto. Poi la, adesso voi non, non vi ricordate, ma la Margotti me l'hanno ammazzata lì a me, eh? Nel 67 c'era ancora quello che noleggiava i muli. Per portare a casa la legna si andava da lui e si prendeva a noleggio il mulo perché non conveniva comprarlo e mantenerlo per un anno visto che serviva per così poco tempo. I muli vuotavano il bosco in fretta e con poca fatica. Molte volte poi non c'era bisogno che l'uomo facesse avanti e indietro perché il mulo conosceva la strada per tornare in paese. Ne sono morti parecchi dopo la guerra perché hanno calpestato delle mine. Ma lavoravo per, per Marzocco, per Marzocco, è una casa editrice molto grande. Andò a Mollo e noi facevamo tutti i libri che erano le strenne di Natale, tutti i libri eh, tipo Sandokan, tipo tutti i regali di Natale. In un mese abbiamo lavorato giorno e notte per rifarveli